आयो वर्ष दिनमा दसैँ आउँछ दशा कसैको नभनोस् टिका खस्छ निधार बाटो भागे कहिले नखसोस् जमरा लाइन्छ सुकेर जान्छ खुसी कहिले नसुकोस् पिन्खे दिन्छ छोडिन्छ डोरी सम्बन्ध कहिले नछोडोस् शुभ कामना बडा दसैँको शुभ कामना शुभ कामना शुभ कामना बडा दसैँको शुभ कामना बडा दसैँको शुभ कामना बडा दसैँको